putain. Sincèrement, je suis content que Lucas va bien parce qu'avec ce qui lui est arrivé la semaine passée, là. Ouais, c'est cool. Ah, j'espère que. Ça va? Non, ça va pas, je suis vraiment tannée. Le mec du Airbnb arrête pas de me poser plein de questions. Je lui dis que j'étais seule, mais il arrête pas d'insister. entre Regarde. Bah, juste dis-lui que t'es avec moi, <laughs> Non, non, je, si je fais ça, ce con va trouver une façon de me faire payer plus cher. Puis. C'est une stratégie. <laughs> T'abuses à toujours trouver une faille dans le système, toi. si <laughs> je peux nous faire économiser une dollar, je vais le faire avec grand plaisir. <gasps> tu sais que c'est la première fois de ma vie que je suis dans un Airbnb. T'es sérieux? Ouais. <laughs> T'es sérieux? Bah ouais. Oh, tu es cute! Ça va. c'est vraiment cool. Euh, parfois, les, propriétaires de la Airbnb font des petites attentions, c'est vraiment génial. Des intentions Des attentions, comme des petites surprises. Des surprises Oui. Ah ouais, je dois voir ça, moi. <laughs> Allez, vas-y. Putain, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Waouh, putain, je m'attendais vraiment pas à toute cette Il y a des bougies allumées. T'avais pas dit que euh, tu venais toute seule, non, avec ton copain Ouais, je lui ai dit que je venais toute seule. Waouh, putain, il y a une PS3 une PS3 en Il y a FIFA NH. Yo, je vais passer toute la nuit avec vous. Vous comprenez pas, vous. Allô Ouais, ouais, ouais. Tu quoi, je rigole. Écoute, ça fait un an aujourd'hui qu'on est ensemble. Mhm. Je vais passer toute ma nuit avec toi. C'est bon <laughs> T'es trop mignon. <laughs> C'est quoi J'avais commander la pizza. Ouais, la pizza. Et si t'as faim J'ai très très très faim. Euh, Julie Quoi Est-ce que t'as déplacé les valises par hasard Attends, j'avais suis avec la au téléphone. Ah. Jéré, c'est toi Allô ah, Putain Ah oh! Putain, c'est quoi Yo, est-ce que c'est toi qui joues avec la toilette comme ça C'est parce que c'est pas drôle là J'aurais vraiment pu me faire très mal En, plus t'es là en train de rire, tu me prends pas au sérieux Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que <laughs> tu Ah ouais, j'avais pas ma serviette au fait. Yo, tu sais quoi Laisse-moi, ok Tu vas regarder un film. Tu vas regarder un film mm -hmm. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, ça, donne-moi ça. Ok. Bon, tu vas regarder quoi Je te laisse choisir ce soir. On sait tous comment ça va finir. Tu dis que tu me laisses choisir, mais à la fin, ça va finir pour toi qui va mettre ce que tu veux regarder. Peut-être, mais pas ce soir. Ah ouais mhm. Ok. Bon. Tu as regardé ça Non, pas ça. Ok. Oh Ça, ça, ça, ça, ça. Un truc un peu plus romantique, veux non Comment ça, un truc un peu plus... Je t'avais dit quoi, déjà <laughs> C'est pas ma faute, t'as vraiment des mauvais goûts. Oh moi, j'ai des mauvais goûts. Ouais. Moi, j'ai des mauvais goûts. Ouais. Ah ouais, ah ouais, moi, j'ai des mauvais goûts. C'est toi qui as mis ça Non, mais pour se connecter sur la télé, il faut être sur le Wi-Fi. c'est pour ici la pizza oh, on a commandé de la pizza. Euh, c'est combien déjà 30 dollars. Ça va Euh. Attends une seconde. Julie, est-ce que t'as vu mon portefeuille quelque part Non, pourquoi Tu l'as perdu Tu sais quoi Donne-moi une seconde, s'il te plaît. je j'avais mis là. T'es sûr t'as pas vu mon portefeuille Ça va, je vais payer la pizza. Putain J'allais chercher de l'eau. je reviens. merde. Allô C'est où en ce moment Ouais, bah au fait, moi je suis toujours dehors là. Euh, Je peux voir ses pieds, je peux voir. Allô Allô Julie Je sais pas, je sais pas, j'ai pas envie de voir. Je vais, Julie Julie Julie Attends, je vais aller voir. Attends, je... Attends. Euh, ok, je pense qu'il est parti, ok. Tiens, à trois. On sort d'ici. Pourquoi la voiture Oh putain, mon portefeuille Oh non mais on s'en fout, la police va te chercher à ta place C'est éclaté. On s'en fout. Non, mais s'en fout. Bye bye. Viens là. C'est vraiment une belle soirée, hein sincèrement, je suis vraiment content d'être à la maison, tu sais. Ah ouais, moi aussi, surtout après la semaine passée. Ah, la semaine passée. Hmm. Putain, j'aurais juste voulu avoir mon portefeuille. T'es pas sérieux Bah oui, je suis sérieux. Quoi C'est mon portefeuille quand même. Ouais, oh, mais au moins on est vivant. <laughs> au moins on est vivant. Ouais, en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir vu Lucas et sa copine, ça faisait vraiment longtemps. Pourquoi le gars il a un bizarre, pourquoi il est bizarre.